la película El hombre con poderes. Ay, qué horror. Bueno, voy a buscar mi YouTube favorito. Es que es muy, es muy raro que mi amigo me haya llamado por una noticia. No sé por qué me llamó por una noticia. Me dijo que ahí llama Valen le va, le XD. Así es No sé, mi amigo, pues, mi amigo pues, me envió un mensaje por Instagram. Que acá hay un video, ese, ese es el canal. Voy a entrar. ¿Noticias del último momento? ¡Eh! Yo, por las dudas ya voy entrando. Espera, espera, espera. Lo voy a poner. Acá hay un soldado con poderes. que ¿Eh? Quiere conquistar la tierra. Así que chicos, hay un de esto, Por favor, váyanse. Y traten de conquistarlo. Porque si no, será muy difícil. Me estás cargando, hermana. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿No acabaste de ver? ¡Monstruo! ¿Qué pasó? Hay un monstruo con poderes que se quiere apoderar del mundo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Es broma o qué? No, no es broma, te muestro el video. Acá está el video. Está como en prueba. Noticias. Acá hay un malvado con poderes que quiere conquistar. ¿Eh? ¿Qué vamos a poder hacer? No sé. No. No sé. Si nos aparece... Espera, espera, espera. No. Ya sé quién es ese chico. El malvado. Amiga. Ya sé quién es el malvado. El malvado es el noticiero de la gente. Y solamente yo lo vi. Acá dice la descripción. El noticiero de la gente es el, malvado, el que tiene poderes. Acá dice, o sea, el que lo lee, él aparece en su casa. No, no me digas esto. hermana, ven, mira. ¿Qué pasa? Si aparece él, ¿qué hacemos? No lo sé. Como ¿Cómo me descubrieron? No, espera, espérate, espera, espera. No, no, no. No, imposible que seas tú. Amigo, ¿no? No puede El noti de la gente, toda la gente es él. De todos los notis. Todos estos años que hemos confiado en ti, pero no. Amiga, esa era nuestra visión. misión. Allá. Allá. Ah, Quiero pelear.